Baie welkom. Ek is so bly dat jy ingeskakel het en ek wil vir jou uitnooi as daar enige iets is wat jy wil kommunikeer. Bel vir ons hierso by keerpunt by 079 195 1586. Stuur vir ons 'n boodskap. As jy bestelling wil plaas, sit dit sommer op SMS vir ons of op WhatsApp. Ons is besig om te praat oor God se hart vir die huwelik en vir 'n gelukkige lewe saam as man en vrou. Hoe het hy die huwelik bedoel? Dis waarom God gesê het toe hy vir Adam alleen gesien het, dis nie goed nie. En toe hy hom 'n vrou gemaak het, toe sê hy nou is dit goed. Nou is dit soos God dit bedoel het, saam in die paradys, 'n man en 'n vrou in 'n liefdevolle harmonieuse huwelik waar hulle mekaar opbou en gelukkig maak. Dis God se plan. En ons het by die vorige keer gesien hoe belangrik dit is om tyd te gee en op te offer om by mekaar uit te kom sodat ons aan hierdie verhouding kan werk. En die manier hoe mens aan die huwelik moet werk is deur dat jy tyd moet maak vir mekaar. Mense sê baie keer, ja, jy moenie dink die huwelik kom van self en jy gaan daaraan moet werk. En die manier hoe 'n mens werk daaraan is dat 'n mens tyd maak om by mekaar te wees en harte met mekaar te deel. Nou, ons het ook gesien dat God se begeerte is dat ons sal groei in ons verhouding. Maar daar's baie faktore wat maak dat ons nie by mekaar uitkom nie en dat ons verhoudinge nie groei nie. Dit is so dat baie keer vervlou ons liefde vir mekaar, ons verhouding word verswak En die groot rede is dat mense sê dis my beroep. Ek kom net nie meer by my maat uit nie. Ek ry vroeg, ek kom laat terug, ek's moeg as ek van die werk af kom. Ek het nie dan lus om te praat nie. Ek het vandag al my praat klaar gepraat, al my woorde opgebruik. Nou kom ek by die huis, nou wil ek net daar sit en ek wil amper staar na die TV. Ek is moeg en ek wil nie nou werkies hê nie en ek wil nie nou opdragte hê nie en ek wil nie nou emosioneel betrokke raak nie. Kan jy sien? Dis die goed wat skade bring in 'n verhouding. Want dis hoe jy voel. En nou leer die Bybel vir ons, ons gaan nie net uit ons gevoelens leef nie. Ons gaan moet weet dat liefde is nie maar net 'n gevoel nie. Dis 'n keuse wat 'n mens telkens maak. Iemand sê as hy nou van die werk afry dan stel hy hom vooraf in hoe gaan hy nou maak as hy by die huis kom want hy's baie gefrustreerd en hy's baie omgekrap en hy's moeg. Maar hy gaan dit onmiddellik gaan hy iets doen of sê wat die hele aand gaan bederf. En daaroor besluit hy voor die tyd en dan bid hy ook sommer hoe dat hy anders gaan intree in die huis en hoe hy miskien net sy vrou gaan vashou en hoe hy vir haar gaan 'n druk gee en hoe hy op haar gaan fokus en sê praat met my al voel hy nie lus om te luister nie Hy gaan doen wat die verhouding gaan laat groei. So dit gaan opoffering vra en ons kan nie altyd 'n verskoning maak en sê ja, ek het nie tyd nie. Want ons het tyd vir vir belangrike dinge. Dis hoekom ons op die ouen by mekaar uitkom op nommer 99 en sê ons het nie tyd nie want ons was heeltemal besig met ander belangrike goed. Daar was ander dinge wat ons tyd opgeneem het. Van huwelik? Ja nee, ek het nie nou daarvoor tyd nie. Hoekom nie? Omdat dit nie 'n prioriteit is nie. Ek het eendag ek onthou die verhaaltjie wat uh, sit eendag aan die lughawe en ons sit so en wag om in de, uh, eh, in te stap en uh, staan ons in twee rye en die man die oorkant kry die telefoon oproep. Ek hoor hy praat met sy vrou redelik kort af en hy sy sy, sy sê iets vir hom. Jy is omtrent nooit by die huis nie. Hy sê nee, maar ek beloof hierdie naweek as ek by julle moenie bekommerd wees nie, ek is by julle. Net daarna, hy het nou die regte ding vir haar gesê en sy vrou uh, gegroet en voor neergesit toe hy die foon weer. Maar nou staan hy by, jy wil nie luister nie, jy kan nie help nie. Hy praat kliphard en jy hoor wat die ander ou ook sê. So hard, so naby staan ons aan mekaar. Hy vergeet van almal om hom. Hy praat met hierdie vriend van hom en hy vertel net luidrigtig oor uh oor oor alles is reg. Hy uh hy het nou nie gedink daaraan nie, maar hy hoor die ou vra oor die foon vir hom oor golf. Hy sê ja, is 'n bietjie moeilik, maar eh, ja, uh, yeah, I'll make a plan. Don't worry, I'll be there. Saturday morning, I'll be there 7 o'clock. Nou besef ek, nou gaan hy vir sy vrou weer 'n loon 'n leen storie vertel en hy gaan 'n ding uh, moet draai want hy het nou teen sy vrou gekies en teen die kinders en hy het vir die golf gekies. Nou ek dink dis nie verkeerd om golf speel nie. Die punt is net, Sy prioriteite is nie reg nie. Hoe kan jy vir jou vrou sê ek was hele week nooit by die huis nie, ek is Saterdag by julle en ons 'n vriend bel, dan gaan ek saam met hom golf speel. As ek weer nie by my vrou en my kinders nie. So net om iets te sê van hoe belangrik is prioriteit. Wat is vir my belangrik? Die rede hoekom ek nie miskien sien enige groei in my huwelik nie en hoekom ons nie nader aan mekaar kom nie is miskien niks anderste as dit ons maak nie meer tyd nie. Ons offer nie op nie. Ons kom nie meer by mekaar nie. Ons doen nie moeite om by mekaar uit te kom nie. So een van die belangrike dinge is dat ons moet weet ek gaan nie weer sê ek het nie tyd nie. Ek gaan my program moet skuif en my prioriteite agter mekaar moet kry. En ek wil nou ook sê dit help nie ons belowe net nie. Nee, ek sal Saterdag kom. Jy gaan jou dagboek moet inwerk en jy gaan moet sê ek kom nie by hulle uit nie, maar hier blok ek dit oop. Hier sal ek sorg dat ek by die huis is, dat ek by jou is. Ons maak 'n afspraak vir Saterdagoggend. Ek en jy ons sal reël vir die kinders, maar ek en jy gaan saam ernstige koffietjie drink. Ons moet iets beplan. Ons moet reël ons moet saam gaan stap vanaand. Ek moeg by die huis kom en ek nie eens lus nie. Maar my vrou sit heelag by die huis, dan sy wil gaan stap en sê ek, "Goed, kom ons gaan stap om die blok." En dan kom jy gesels. En dan voel sy goed. En as sy goed voel, dan kom ons nader aan mekaar. Want dan luister ons na mekaar. En dan raak dit beter in my gemoed want sy raak positief en opgewonde en steek my aan. En as ek weer sien dan praat ek ook oor die dag en dan voel ek ook beter. Nou, Dis belangrik want die atmosfeer in die huis is ook baie keer bepalend. Dis baie keer 'n rede hoekom daar nie lekker gesels word in die huis nie, want die atmosfeer is nie lekker nie. Daar's so stilte, daar's 'n spanning. Ons praat nou al 2 dae nie met mekaar nie. Jy sien daai atmosfeer is iets wat jy kan bepaal. Soos daai man wat van die werk af ry en hy sit en dink, hoe gaan hy die atmosfeer bewaar dat hulle by mekaar sal uitkom en dit nie 'n slegte aand sal wees nie. So daarom gaan jy moet weet die atmosfeer gaan ek bepaal as ek daar instap en wat ek gaan doen en wat ek gaan sê en hoe ek die goed wat my pla en frustreer bietjie gaan terughou en hoe ek nie daar gaan afblaas en op my maat afklim en nou afpak en ons twee is ongelukkig vir die res van die aand nie sien dit is hoop jy weet gaan ons by mekaar moet uitkom En ons moenie toelaat sê die Bybel ook in Efesiërs 4 dat die son oor ons toren ondergaan en dat as ons kwaad is vir mekaar ons kwaad gaan slaap nie. Ons moet hierdie goeters dadelik hanteer soos wat dit kom. Anders word dit groter dinge, dan begin dit broei en dan kry dit kleintjies <laughs> en dan word dit al erger. Weet jy hoe belangrik is dit dat mense hart moet skoon wees? Wat wat in jou hart aangaan, dit is wat op die einde in jou woorde uitkom soos jou hart reg is en daar's vrede in jou hart en daar's liefde vir jou maat en daar's 'n bereidheid om op te offer en 'n wil om te sê jy is my prioriteit dan is dit anders maar as ek met onvergewensgesindheid en met 'n kwaad in my hart loop en met 'n stuk woede in my binneste dan gaan ek nie lekker praat nie en dan gaan ons nie naby mekaar kom en dan gaan ons nie lekker kan gesels nie Iemand het eendag gesê die eintlike rede hoekom 'n man en 'n vrou ophou praat en nie meer naby mekaar is nie, is 'n derde party. Nou dadelik dink 'n mens aan iemand van die teenoorgestelde geslag, 'n affair of 'n 'n skelmpie ernster. Maar weet jy, dis baie keer net dat ek het nou by die werk my hart uitgepraat teenoor die persoon of ek het my ma gebel en ek het my hart uitgepraat en nou kom my maat by die huis, nou praat ek nie meer nie. Ek het klaar gepraat. Ehm um, dan is my ma of my sussie of wie ook al op die selfoon ek in die hande kon kry, is eintlik 'n derde party. En ons kan maklik ook toelaat dat die kinders se derde party word. Ons kry nie met mekaar gesels nie met die kinders wat almekaar om ons is. En dit gaan nie regkom as ons nie iets gaan beplan om regtig by mekaar uit te kom en miskien ook 'n slag weer dinge saam te doen. Jy sien eintlik sê die Bybel ons groot probleem is ons eie belang, ons eie selfsugtigheid. Ons dink nie aan ander nie. Ons stel nie belang om die ander een gelukkig te maak nie. Ons is so behep net oor onsself en ons is eintlik is ons so selfsugtig dat ons nie eens aan die ander persoon dink nie. Ons klim nie in die ander een se skoene en probeer verstaan wat die ander een pla of hoe gaan dit met my maat? Is my maat gelukkig? Kyk in my oë. Sê vir my hoe gaan dit? Wees eerlik. Kom ons leer om so in 'n verhouding met mekaar te lewe. Want daar's baie dinge wat ons aandag gaan aftrek. Televisie is een daarvan. Die rekenaar se ander ene. Jou selfoon is 'n ander ene. Gaan let maar bietjie op hoe hierdie drie baie keer jou vyande is dat julle twee as man en vrou nie by mekaar uitkom nie en dat dit die monsters is wat eintlik die liefde opvreet in die huwelik. So daar gaan moet gepraat word, daar gaan moet 'n plan kom, daar gaan besluste besluite moet kom en reëls moet kom miskien dat ons weer mekaar se harte kan vind en tyd kan hê om by mekaar uit te kom. Ek wil vir jou lees wat spesifiek hieroor staan in eh, in in 1 Petrus uh eh, 3. In 1 Petrus 3 lees ek vir ons hier die eerste 4 verse. Nou die hele agtergrond van hierdie gedeelte is dat Petrus eintlik vir hulle skrywe en vir die vrouens spesifiek skrywe en hy sê ek sien julle te probleem. Julle mans is afsydig en ek sien hulle is ongelowig en dis die rede hoekom julle nie mekaar kan vind nie want hier's nie 'n eenheidsband nie. Hier is nie 'n geestelike band tussen julle nie. Uh en julle kan nie met mekaar reg praat nie hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Nou skryf hy vir hulle. <clears throat> Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daarvan julle is met mans wat nie die woord van God glo nie. En die man sien hoe God vreesend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra sal hulle vir Christus gewen word, gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moenie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en suurlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Blywende beskeidenheid en kalmte van gees, dit het by God groot waarde. Interessant hoe Petrus nou raad gee aan hierdie vrouens wat so graag wil hê hulle mans moet nader aan hulle kom en geestelik een word met hulle dat hy sê weet jy hele konsentreer nou so op die uiterlike om mooi te lyk na buite en te probeer op die manier om hulle miskien te vang maar weet jy wat eintlik tel en wat by God tel is dit wat in jou hart is hierdie mooi gees hierdie geaardheid hierdie liefde hierdie vrede hierdie sagmoedigheid wat uit jou straal Jou man moet kyk na jou gedrag en dan moet hy sê ek wil dit hê wat sy het. Selfs sonder om te preek en te praat en baie te beklei. Bid meer dat die Here in daai man se hart sal werk, sê Petrus. Dat sy hart sal sag word, dat hy sal insien hier's iets wat my vrou het wat ek eintlik ook so graag sal wil hê. hy verduidelik ook. Hy sê 'n <laughs> mens moet praat eintlik net met jou lewe en jou gedrag. Nou wat hy daarmee bedoel is 'n mens moet pasop dat jy nie met jou lewe en jou voorbeeld 'n streep trek deur al jou woorde wat jy sê nie. Want jy praat nou al hierdie woorde, maar ek sien hoe jy lewe. Jy sê nou jy het my lief, maar kyk wat doen jy? Jy praat so baie dit en dat. Maar ek sien jou gedrag sê dit nie vir my nie. Die gevaar is help jy sê jy het lief en jy wil nie opoffer nie. Dit help nie jy jou gedrag trek 'n streep deur al jou woorde nie. Dit help nie. Ek en jy gaan moet leer om te weet ons moet ons harte regkry. En uit die volheid van ons hart wat gaan die liefde oorloop en hierdie liefde gaan 'n verandering bring op die ou end. Bybel sê nie ons moenie praat nie. Maar hy sê die belangrikheid is jou lewe moet harder praat as jou woorde. So kry jou hart reg, kry jou gedrag reg, kry jou houding reg. As hy nou praat oor jou gesindheid en jou houding en sê hy ja, vrouens julle moet onderdanig wees. Hy bedoel julle moenie in 'n geveg wees met julle mans en hulle probeer op hulle neersien en neerpraat en hulle sleg sê omdat hulle nie is soos wat hulle moet wees nie. Hy sê man, dat hulle die liefde aanvoel en beleef en die omgee en dat jy nader wil kom en dat dit jou grootste begeerte is om naby aan jou man te wees. Maar jou grootste begeerte is om in die eerste plek geestelik een te wees. En dis wat jy graag wil hê en jy wil so graag hê hy moet ook deel dit wat jy ervaar. So ons vat dit lank. Maar Petrus skrywe moenie ophou nie. Volhard in julle gedrag en in julle lewe wat hulle julle mans en mense om julle gaan beïnvloed. So pas op dat jou woorde strepe trek dat jou hy eintlik moet jou woorde strepe trek onder jou gedrag. Jou gedrag moet kom jou woorde versterk. Jou gedrag moenie jou woorde deurstreep en deurtrek nie. Wat kan ons doen om ons verhouding te verbeter, om die kommunikasie te verdiep en groter intimiteit te bring in die huwelik? Wat kan ons doen? Ek dink die eerste ding is 'n mens gaan moet sê ek wil. Dis die beginpunt. Wil jy? Sê eerlik vir my. Wil jy hê ons liefde moet groei? Wil jy hê ons moet nader aan mekaar kom? As dit jou begeerte is, dan kan ons nou saam 'n pad begin stap dan kan ons kyk, dan gaan ek my program moet aanpas. Dan gaan ek ek sien ek kry net kans vir die nodige goed en vir my dagboek. So dan gaan ek moet kyk hoe ek my dagboek kan inruim sodat ons meer by mekaar kan uitkom. As ons nie tyd het vir mekaar nie, gaan ons moet beplan hoe ons saam dinge weer doen om by mekaar uit te kom. Dis baie keer die rede dat 'n man en 'n vrou leef in twee verskillende wêrelde wêrelde, die een by hierdie werk, een by daai werk, is twee totaal verskillende wêrelde. Kom hulle by mekaar, het hulle min in gemeen met mekaar. En dis al wat hulle nog eintlik het, is dat miskien is dit die kind of miskien is dit dit of dat in die huis, maar wat bind ons nog aan mekaar? Is dit nog daai liefde wat ons in die begin gehad het of het daai liefde begin verkoel? Ons gaan weer moet moeite maak om dinge saam te doen is my interessant hoe mense wat lief is vir mekaar allerlei interessante goed uitvind wat hulle saam kan doen. Ek uh, ek dink aan die twee jong mense pas na hulle troue uh, bekommerd was uh, oor hulle huwelik wat begin vervlou het. En toe sê hulle maar onthou jy die lekkerste aand van ons lewe in ons witbrood was daai aand in daai klein tentjie toe net ek en jy daar met 'n kerslig gesit en kuier het. Kom ons doen dit weer hulle daai volgende middag 'n tentjie op die grasperk gaan opslaan. Stap net weer saam met mekaar om die blok. Iemand sê, weet jy, ons verhouding het begin groei toe ons 'n tandem fiets gekoop het. Nou ry ons twee saam fiets. Ek moet sê hy trap meer as ek en hy ry voor en hy kan nie sien wat ek hier agter doen nie. Maar ons gesels nou. Ons is by mekaar. Kom ons was 'n slag saam skorrelgoed. Kom ons maak saam kos kom ons ruim saam op in die huis. Kom ons help met die kinders. Kom ons doen net weer dinge met mekaar. Kom ons gaan saam eenkant net en eh, gaan eet 'n broodjie of 'n eh, drink 'n koppie tee of koffie op 'n plek. Kom ons hou 'n piknik, kom ons gaan sit buite in die tuin en ons gaan drink tee. Kom ons doen net weer ietsie saam dat ons net by mekaar uitkom, dat ons mekaar weer kan geniet en dat ons met mekaar dinge kan deel. En ek kan vir jou sê as 'n uh, eh, julle saam kan werk in die tuin, gaan jy agterkom, julle kan saamwerk in die kombuis, gaan julle naderhand saam en selfs die kar was. So kom ons doen weer eenvoudige goedjies weer met mekaar en ons gaan sit by mekaar en ons doen dinge saam. Ons gaan eers saam heen en ons beplan weer dinge om by mekaar uit te kom. Want dit gaan nie van self kom nie. Dit sien 'n mens mos so maklik. Nou as daar iets in jou hart is wat verwydering bring, dan is dit die goed wat ons moet aanspreek as ons nader aan mekaar wil kom. Dan moet ons sê ek vergewe jou vir dit. Ek hou dit nie meer teen jou nie of ek wil vir jou sê ek het hierdie ding, ek was so kwaad vir jou. En as jy nou wil weet hoekom ek nie meer jou wil praat nie, dit en dit en dit. Kom ons praat dit uit. Kom ons kry hierdie goed uit die pad uit dat ons weer kan 'n oop kanaal wees dat die liefde van die Here kan begin vloei en ons nader aan mekaar kan kom. Ons weet tog Ons is vir mekaar bedoel. Die Here sê ons mag nie skei nie. Ons is nou vir altyd by mekaar. Kom ons maak dit net sowel vir dieselfde prys lekker om by mekaar te wees. Kom ons vir dieselfde prys maak ons verhouding 'n plesier en 'n vreugde in plaas van 'n las en 'n stryd. Dis ons keuse. Wil jy? Kom ons werk dan daaraan. Kom ons beplan wat kan ons saam doen? Kom ons begin en ons bid daarvoor. Een van die belangrikste dinge dat ons saam kan bid Ons gaan saam Bybel lees weer 'n slag. Kom ons maak 'n vaste afspraak. Kom ons maak tyd. Kom ons lees saam, kom ons bid saam, kom ons praat saam. En as jou maat nie maklik praat nie, vra uit en moenie kwaad word as jou maat jou uitvra nie. Jou maat wil geselskap hê. Jou maat wil hoor, sy stel belang, hy wil weet wat gaan aan in jou lewe. Kom ons is eerlik, kom ons praat met mekaar. En is nie miskien goed om 'n slag weer vir mekaar waardering te gee nie. Ons praat baie keer met mekaar net as ons fout vind of as ons stry. Maar kom, ons sê 'n slag vir mekaar as daar iets goed is, as daar iets mooi is, iets wat opbouend is. Kom ons sê 'n slag vir mekaar hoe ons mekaar waardeer. Wat so spesiaal is om by jou te wees. Kom ons praat hieroor. Kom ons geniet mekaar en ons beplan om regtig weer tyd te saam te spandeer, want dan gaan die kommunikasie weer van self begin kom. Ek wil vir jou lees wat daar staan in 1 Petrus 2. 'n Gedeelte waar ja, weer Petrus skrywe oor die belangrikheid van woorde en hoe woorde resoneer met wat in jou hart is. En as ons sê ons wil mekaar lief hê en ons wil groei in ons verhouding, dan gaan ons moet sorg dat ons harte reg is en dat ons harte skoon is. Ek lees vir ons saam wat staan in 1 Petrus 2 en ek lees vir ons die eerste 2 verse. Hou dan op met elke vorm van kwaad. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk moet julle smag na die suiwer geestelike melk sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. 1 Petrus 2 se eerste 2 verse. Hier maak hy dit duidelik. Elke vorm van kwaad, moenie dat dit in jou hart is nie, want dit gaan in jou woorde uitkom. Bedrog is iets wat in jou hart is, dit gaan uitkom in jou woorde huigelary, voorgees, kynheiligheid, iets wat in jou hart is, gaan uitkom in jou woorde. Jaloesie gaan uitkom in wat jy sê en wat jy nie wil doen nie en hoe jy reageer, hoe jy kwaad word. Ja, hy sê en kwaadpratery. Moenie daarvoor plek gee nie. Kom ons kry ons harte skoon. Kom ons kry ons harte vol van die Here se liefde. Maar kom ons doen ook wat hy hier sê. Ons kry ons harte vol van God se woord en sy waarhede. Kom ons begin dit praat. Want wat sê hy in hierdie gedeelte? Hy sê ons moet weet dat die kwaad wat in ons hart is, gaan uitkom. En daarom moet ons sorg dat ons diep in ons hart nie meer plek gee vir dit wat lelik of verkeerd of bedrieglik is of oneerlik is nie. Ons moet ons harte vul met die woord van God, met die waarhede van God. Hy sê dit moet soos 'n babatjie wees wat verlang en skree vir melk totdat daardie vars moedersmelk gedrink word. So moet ons verlang na soos pasgebore babas na die woord van die Here, na die waarhede van God. Wat 'n geselskappe sit jy in? Jy weet daar's geselskappe wat mense afbreek en negatief maak al baie keer agtergekom dat eh, mans en vrouens mekaar wil los oor die geselskap wat hulle het. Ja man, los die oues, hy so is, man jy kan baie beter kry en al die raad wat in die wêreld is. Maar sorg sê Petrus dat jy kom by plekke waar jy hierdie melk kry, hierdie onvervalste melk, hierdie melk wat vir jou die ewige lewe gaan beteken. Kry dit. Kry hierdie melk van God se woord. Kry en kom 'n geselskap waar jy jou geestelik kan opbou wat vir jou kan bemoedig, wat vir jou kan sê, maar dis wat die woord sê. Die Here sê vergewe hom. Die woord van die Here sê moenie dit aan haar doen nie, dis liefdeloos. Die woord van die Here sê moenie dreig, moenie kwaad word nie. Die Bybel sê jy moet jou vrou lief hê. Ons moet in sulke geselskappe kom waar ons die woord van die Here hoor. En dan moet ons bereid wees om ook die swaar dinge met mekaar te praat. Die goed wat ons nie so maklik oor gaan kan praat nie. En ek wil graag dat ons die volgende keer bietjie gaan stil staan oor hierdie moeilike dinge. Hoe praat 'n mens hierdie moeilike goed uit? Hoe kry jy dit uit die pad dat ons steeds nader aan mekaar kan kom? Maar kom ons bid saam en dan vra ons vir die Here om regtig vir ons te help dat ons so sal praat dat ons verhouding gaan groei en hy verheerlik gaan word. Kom ons bid saam. Here Jesus, kom vat my woorde dat dit tot u eer sal wees, dat dit opbouend sal wees, dat dit sal seën. En bewaar my, Here, dat my woorde skade en seer sal bring. Bewaar my van selfsug en dat ek afsydig sal wees. En kom Heilige Gees, vul my hart. Vul my hart met u liefde dat ek daarvan sal oorloop en kom maak my hart skoon dat daar nie plek vir sonde sal wees nie want dan sal die woorde van my mond welbehaaglik wees en opbouend wees vir almal om my in Jesus naam amen ek groet tot volgende keer die Here seën vir jou